ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਵਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 800 ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ also one of the most environmentally safe buildings ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਲਸੋ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ BC mass timber action plan ਇਹ ਪਲਾਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ এনवायरमेंटਲੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ stronger BC economic plan main focus ਆਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸ ਟਿੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲੀ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ